Kæru vinnir, í dag erum við komin hingað til að fagna stórum áfanga. Í dag hefur cirka 20 ára draumur minn rest. Hvert og eitt okkar hefur, sem hefur farið í gegnum háskólugrunn HR höfum okkur sögur. Við mögum öll vera stolt, kæru samnefnendur. Frumgreinledeildin hefur staðið sér frábærlega vel í að tækla þennan óvænta vágest sem allir því að á nokkrum dögum var allt námið fært yfir á stafrætt form. Mér líður núna eins og ég standi fram með fyrir nammibar næsta haust. Lóksins get ég farið að smíða róbota. Ég get farið að fara eitthvað tölvileiki og grúskaði síndavirleika. Ég hlakka svo til næsta vettus og alls þess sem koma skar. Vel gert við og takk!